なんか今ちょっとめちゃんこミス見つけちゃいました はいどうもゼロ系の冒険でございます今日はですね世界旅行 in パリフランスに来ております今日はいつかと言いますと12月31日の年の瀬でございます日本はねもうすでに12時を回って1月1日正月を迎えているんですがパリはね、え8時間遅れでこれからカウントダウンが始まるところでございますそれでね僕が今日今どこにいるかと言いますとちょちょちょちょちょちょはい凱旋門前に ておりますこの凱旋門前ではですね大体ね夜の22時になるとプロジェクションマッピングが始まりましてで0時になるとカウントダウンそして夜には花火が打ち上がるということでこのポジションでフランスのお正月年の瀬を迎えたいと思います Go crazy, berserker あれ、すみ何してんの 何してんのどこで何してんのベランダで焼きそば食べてるいやいやいやちょっとそのどんだけ贅沢な <laughs> どんだけ贅沢なベランダで凱旋門見ながら焼きそば食べてるわあめちゃくちゃ人集まってきとるワールドカップの時同じ光景だでもねワールドカップの時は2万人が集まってたんだけど、今回5万人が集まるらしいから <laughs> えげつないぐらい人集まる倍以上じゃん、うん 帰るのに歩いて1時間半ぐらいあの電車も止まるし、えーと、タクシーもおこてになるから到達できないらしいあそこにそんな場所にね僕たちはホテルを取ってしまったというイエーイ <laughs> コメントでね来てたよなんてフランスを紹介した動画に対して、うん、自己顕示欲の塊やなって <laughs> ええやん YouTube ってそういうもんやんみんな自己顕著欲は高いでしょ <laughs> 自己肯定感も高いんだから、えー、えー、っと今ねすみちゃんが夜のねカウントダウンに向けてなんかお花を持って撮影したいってことでお花を買いに行ってて僕今一人で暇してますなんでねまあ大してやることないんでちょっと飯でも食いながら、えー、待っとこうかなと思いますもう正月なんでねあのビールも飲んでチキンをね、ウーバーで頼んだんで、この 五つ星ホテルでねチキンを食いながら待とうかなと思います大晦日の凱旋門来ましたもうすでにねだいぶ人が集まってますね今日ここになんと5万人が集まるんだ夕日がめっちゃ綺麗だ反対側に行きたいんだけど封鎖されちゃってるかなホテルの目の前も封鎖されて 交差点に乗ろうとしてるのかなはいちょっとね夜までチキン食ってたいなと思いますこれねウーバーイッツでフランスで初めてウーバーイッツ買ったんですけどうんとなんかねフランス料理って結構油っぽいというか日本人の口に合わない合わないって言ったら <laughs> 僕がねうん具が弱いんでこれチキンとか食って、えー、過ごしたいなと思ってますちなみによく 食べ物のこととか聞かれるんですけどギリシャはめっちゃうまかったっすなんか魚介とあとパスタが超美味しくてまあどっちも魚介かあとケバブとかね超美味しかったですけどフランスは飯がもう高くてねちょっとパリだからかわかんないですけど高すぎて味がねもう染み込まないですねやっぱその辺結構貧乏症というか庶民出身感がやっぱ出ちゃってますね お帰りあただいまどうだった外いや外ね、うん、あの人混みが結構多くなってきたのと、うん、警察の量が半端じゃなくて、うん、私は安心だった歩きでそういうのなんか警察見ると安心するよねなんか俺逆なんだけどえそうなの普通警察見たらちょっとさそわそわしない、うん、えしないなんか怖いみたいな助けてくれそう えなんか止められそうって思っちゃうんだけどえー、それはちょっと自分が悪いことしてるんじゃないいやみんなそうだと思うけどいっつもさ警察見てさ「安心」とかって言ってさ軍隊見て銃機関銃とか持っててもさ「安心」とか言ってるじゃん俺はあれ全く分かんないわね見てあじゃん撮影準備の今日の小道具あいいですね今日もバッチリ収めますか これはおすすめだよって <laughs> そうなん言われたんだそうなんか可愛いなと思って見てたら、うん、これはおすすめって言われたえー、でもこの今日にやってる花屋さんってマジ良心的やね1店舗目閉まってたもん、ああねまあそうだわ、ね、可愛いでしなんかさ、うんハッピーニューまたなんか自己顕示欲とか言われるがハッピー いいじゃんいいじゃん自己顕示欲って言われてもめげないいやだからさ SNS とか検知しないとどうするって <laughs> なんか今ちょっとめちゃんこミス見つけちゃいましたなんかすげえミス発見しちゃったんですけど多分このプロジェクションマッピングが見えるのってあっち側だけでこっちサイド僕らが見てるこの側面には多分ね プロジェクションマッピングないんじゃないかなって気がで今からねこう下降りてあっち人が今ねめっちゃいるの分かると思うんですけどあっち側行こうかなと思ったんですけどここに今警察がバリケード張ってて行けないんですよね当選簿しちゃってるんで多分ね僕ら今日あっち行けないと思うんですよまあ、なんでね、まあ、プロジェクションマッピングは残念ながら見れないですけど 花火をねここから見ようかなと思います <laughs> いつからそんなビール飲むようになっちゃったベッドで寝ながらビールとかさ、うん、アメリカっぽくない <laughs> いやいや、まあ、あとここフランスなんですけど美味しい美味しい、うん、もうなんか外も行けなそうだしさ <laughs> <laughs> 気づいちゃった <laughs> 気づいちゃった俺の段取りの悪そうに気づいちゃった <laughs> なんかさっき止められてたもんね止められてたよねいやミスマジでミスあったんじゃないおおこれはついに完成があっち側のね完成がよし大体ね三脚立て終わって一応なんかね花火とかを 取り逃さないようにここにもね、えー、ちっちゃいカメラをセットして準備完了っていう感じでございますうお来ました来ました始まりましたぞこれから、えっと、2時間の、えー、プロジェクションマッピングショーで、えー、動画と写真とかいっぱい撮りたくてでその後、えー、カウントダウン、えー、23時59分のカウントダウンがあって花火という感じでございます いねもうワクワクが止まらない隅の <laughs> さ厄年って一体何やったんっていうぐらいさいや私さ昨日ぐらいに気づいた自分が厄年だった <laughs> 何ぞやだあやっぱあっちだけなんだやっぱあっちだけなんだこのストポジションでフランスのお正月年の瀬を迎えたいと思いますなんかさ、うん <laughs> 自己顕示欲って言われてもめげない SNS とか検事しないとどうするんだよ何食べてんの <laughs> 何を油断してんのちょっとちょっと何やってんですかもうすぐです今23時ぐらいでもうすぐね9分間の花火が上がるところなのに、ね、何ですかその 抜けた顔は悪口言ってるおおすげえ人集まってきたやばいやもうやばいてかこれ映画や映画この映画やばやばい映画やマジで緊張してるんだけどなんか なんかさ花火9分しかないから慣れんのあと30 ば最高の時間だったえすごかったやばかった生すぎたあこの人たちはこの9分間のためにうわすごマジでこれ今気づいたんやけどさめっちゃ人おるあそこやばい まだ誰も帰ってないの帰れてないんだわもうあそこすし詰め状態だからさあそこの後ろの列が帰るまで帰れないんだ